Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Вы снова на канале Корпус Выживания. И сегодня мы вам расскажем про наш тактический пояс Центурион. В первую очередь, тактические пояса используются для того, чтобы разгрузить ваш жилет, а также уменьшить нагрузку на позвоночник. При этом некоторые элементы снаряжения, например кобуру, удобнее носить на поясе, чем на жилете. Тактический пояс «Центурион» регулируется как спереди, классическим способом, так и сзади. Задняя панель фиксируется на липучку и два стопора. В верхней части пояса имеется 11 шлевок. Они нужны для крепления суспендеров, если вы используете свой пояс как отдельный элемент снаряжения, либо протупеи, если вы комбинируете ваш пояс с бронежилетом. Все три части пояса обшиты двумя рядами молли. Также в верхней части имеется более широкая стропа для крепления элисовских пряжек. Часто наши клиенты спрашивают, зачем же нужна еще одна съемная стропа. Так вот, она нужна для крепления не немолешных кабур или подсумков. Чтобы их закрепить, для начала нужно убрать две элисовские пряжки. После этого нужно открепить саму стропу изнутри. Нанизать на нее необходимое вам снаряжение. убрать стропу обратно. И зафиксировать все это одной из пряжек. В комплекте с поясом идут две такие стропы и четыре пряжки. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя и до новых встреч на нашем канале.